Абок шабындыз көтерді мұны мықты бола бер айналайын. Бәрекелді Мадок шабындыз. Бұны кермеден алдық ағайын. Мадок шабындыз. Қалдар. Сәді Ұбырай көкеміздің баласы мұны керме болып, палуаннан палуанға ауысып жатыр қадырмен дағай көк бар мұны. Қалдар шабындыз мықты бола бер енді қалдар. Бәрекелді мықты бола бер, мықты бола бер ыбырай балуан ағамыздың баласы қалған сырлы қалдар өз өзмұры шүренбай көкеміз болса бір той төріне келіп жатса қадырмен тақайын айда айда айда мұқты бола бер мұқты бола бер ә, бәрекелді міне дәулет шабандозға ауысты қадырмен ағайын бар екен міне дәулет шабандозов сәду қажы атаның немересі ыбырай палуан ағамыздың баласы дәулет шабандоздың тақымында кетті қадірменді ағайын мықты бола бер мықты бола бер жүз мың бары аласыздар жүз мың теңгені келіп аласыз ағайын бұл өмірдің ертесі ме кеші ме алла бізге жазып қойған бе? орындалар қалауымен мен алланың асығыстық ыстық тамыз несіне деген қадірменді латаев әрекетіңді жаса әрекетіңді жаса Әріп әрекет қадырмен ағайын осы наурыз 27-ші жылдызы күні Өзбекстан Республикасы самарқанд үргіт генерал майданында ахмет ағамыздың бір күнді көкпар тойы болады қадірменді ағайын тойға тамашаға өтіңіздер міне тойға тамашаға өтіңіздер ағайын міне 25 бесінші наурыз күні тоғыз жолдың торабы арыс арыс қаласында үлкен көкпар болады ағайын 25 бесінші наурыз тойға тамашаға өтіңіздер бәрекелді төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға айтулы атбегі белгілі кәсіпкер азамат сал сері жиекбет сен ақсақалдың баласы қалдыбай мырзаның атыменен баруын дәулет шабандоз тастады ағайын